novo, novo tempo, cada vez mais você. Em cada casa, em cada canto, cada vez mais você. É hora de renovar a esperança, continuar a crescer.